Ciutat Vella és un dels, eh, dels districtes amb més diversitat i amb més riquesa cultural i justament el que volem potenciar és aquestes relacions eh, comunitàries entre les diferents comunitats d'origen que tenim al, al districte.